在周一的部分，我们会逢到的是物探病的日子，而这个影响呢，会一路延续到周二当天。因此，有相关的安排，请记得到周三之后才可以前往拜访哦。另外，在周一这一天，同时也是非常大力，可以做开市、动土、新宫、定赏，还有纳财的相关事宜。有需要的朋友们，不妨可以参考一下。 而在周二这一天，我们会逢到的是适合男性朋友们的麒麟日。不过这一天呢，并不是让我们补财库、补运，这一天呢，主要是来帮我们改运、化掉任心的部分，尤其是针对如果你的命宫里面在今年有血任、非任、年任相关的朋友们，就很适宜在当天可以去安排，比如说放血、抽血、验血，啊，或者是说我们也可以洗牙的方式呢，来化掉这个任心的力道哦。 再来，我们来看一下，就是在周三的部分，我们会在早上的五点零六分迎接一个新的节气，叫做小暑。那我们都知道呢，在这一天呢，它除了是属于吉星易兆的日子之外呢，小暑呢一旦过了之后，我们都知道每一日呢就会热上三分，所以要要迎接这个热热的这个夏天的日子呢，也会代表的是呢，我们呢要开始呢帮自己在这个时间点。 踩在运上，好，所以呢，有几件事情可以透过这一天来帮自己改运的哦。首先，第一件事情呢，就是我们可以呢，在这一天的早上呢，把我们的这个床单啊、被单啊、被褥啊洗过之后呢，可以把它拿到户外去，透过太阳的一个曝晒，至少呢要一到两个小时呢，来达到呢旺运的一个效果。因为呢，我们的棉被呢，其实呢。 每天呢，在睡觉的时间呢，如果你有足八小时的话，至少有三分之一的时间呢是覆盖在我们身上的。所以呢，如果你可以借由阳光的这个气呢，来让你呢舒眠，还有就是转运呢，都可以达到不错的一个成效。那再来呢，在这一天呢，也很适合，比如说，如果我们有在写书法啊，哦或相关的东西，我们可以把这个。 文这个宝墨啊，哈，都拿出来做曝晒，还有包括书籍啊。另外呢，在当天也很适合可以帮家中的小宠物，比如说狗狗、猫猫啊，或者是乌龟啊，帮他们在这一天洗澡，也可以帮他们呢强身。 那再来就是呢，会建议呢，家家户户的米缸一定要在这一天重新添入一包一袋新的米哦，才可以代表的是呢，生生不息。而当天呢，要吃的米饭呢，记得一定要是新的米跟旧的米混合，因为这样才可以代表的是，我们有常带着这个感恩的之心呢，有忆苦思甜的一个效果。 那再来，我们也会建议呢，我们在这一天呢，一定呢要早一点睡觉，那才可以呢，让我们呢提前呢盖到这个棉被上面的这个阳气哦。再来，就是在周四这一天，我们会逢到的是天贼日，那么逢到天贼日，又逢到了重日的部分呢，因此在这一天非常不利交易相关事项。 而且也非常忌讳，我们要做一些人生的大事，比如说搬家、入宅啊、结婚啊，或者是开业，这些都是非常不利的。那么在天贼日这一天，可以做的就是，我们可以透过求医治病的部分哦，来把我们的这个问题呢症结点给找出来。所以有需要的朋友可以参考一下喽。再来就是在周五这一天，我们逢到的是天牢日。 在天牢日这一天呢，会建议我们的这个吉喜事尽量是少取的，因为这一天只适合因人用事，其余都是不利的哦。再来，我们看一下，就是周六这一天，周六这一天我们逢到的是出梅，那么如果之前有运用老师的这个端午节的开运的小。 的小孩或者是大人呢，都记得哦。我们要把手上所带的这个五色线呢，要在这一天剪掉，来象征完成了这个开运的一个手续哦。再来就是在周日这一天了，在周日这一天我们会逢到的是初伏，所以如果您过去呢都有习惯在这个三伏日呢贴上这个三伏贴的话，不妨呢您就可以呢按照。 这个时间点启程来开始去做，他会建议呢，你就要先去走访一下你附近的这个中药行或者是中医，来问看看呢，他们有没有贩售相关的事情哦。好，再来呢，我们来看一下这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属羊的朋友，第二名呢是属兔子的朋友。 第一名呢，是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，是很适合我们开始做一个开拓的动作，也就是你可以呢，呃，探险或者是 explore 你的一个领域，还有权限，你可以做一个创始者。所以在这个时候呢，也就是如果你本身呢是属于在。 创意相关的、文创相关的业者哦，或者是呃朋友们呢，你就会非常非常的适合，在这个礼拜呢，也很适合去做传达讯息，所以呃，你公告的或者是说你不达的东西，都很容易呢达到效果，呃，所以在这个礼拜很适合呢，就是在做执行，还有去铺陈。那这三个生肖的朋友，务必要好好的把握住哦。 那另外呢，在这个礼拜呢，我们的幸运的颜色呢是黄色，而幸运石呢是火蛋白石。那如果呢有喜欢百花的朋友们呢，哦，我们可以运用蒲公英的部分哦，来让呢你的这个桌面上呢有一股新意。那再来，我们来看一下当周的其他生肖朋友们的运势，又要注意哪些事项？ 首先，第一个是我们属老鼠的朋友。那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜会有点类似像战斗陀螺。那我们都知道呢，战斗陀螺的话，会代表是你除了自己转之外，你还要跟别人做碰撞。所以它会代表是你除了要忙自己的事情之外，你分内的事情做不完，你还得忙着呃跟别人去沟通。而且这种沟通通常都是会是有一些不开心的，或是矛盾的。好，所以。 请务必在这个礼拜，自己能够完成的事情，尽量提早完成，避免忽然呢，你就要进入这种战斗状况的时候，你会发现你事情都没有办法同步进行，反而呢会落人的口舌。在这个礼拜要注意的天数比较多，分别有周二、周四以及周五哦。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于稳中有序的一周。 所以呢，其实大部分的东西都非常有条理的，会按照你的这个时间表呢去呈现并去完成，而且你也可以在闲暇的时间呢做很多自己知识私人的事情哦，来达到这个里外的一个平衡跟调和。所以对于属牛的朋友来讲的话呢，呃，要注的天数呢就只有周六了，那会建议呢在这一天呢好好的透过流汗来让自己的这个整个这个。 机能呢，能够重新像一个 reboot 的一个状况哦。好，再来我们看一下下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜呢，切记哦，不可投机啊，也就是不能投机取巧。如果你透过比较不好的手段呢，来达到你要的目的啊，其实在这个礼拜呢，就很容易会出现问题，或者是让别人看破手脚，反而呢，吃力不讨好。 所以在这个礼拜呢，我们还是稳扎稳打的、脚踏实地的做你该做的事情，认份一点会是比较好的。不要相信什么所谓的 shortcut，因为呢，你所知道的，别人也未必不会不知道哦。当周呢，属老虎的朋友要留意的天数是周日。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于财源开启的一周。这个开启呢，会代表的是你可以找到很多。 这个新的方式呢，来赚钱啊，千万不要把它变成是来花钱哦。所以，如果说你有发现什么有兴趣的，你不妨呢，都可以再多花一点心思去了解看看，或许呢，你可以有自己的事业第二春哦。而当周呢，属兔子的朋友运势相当的旺盛，并没有需要留意的是天数。 那再来呢？我们看一下是属龙的朋友。属龙的朋友在这个礼拜逢到的是胜利之势，所以呢，在这个礼拜呢，基本上大部分的事情呢都是在你的掌控当中，而且呢，你的这个掌权控制的这个欲望会相对的强盛。那当然，这也不是一件坏事。不过呢，记得对于下属或者是对于同事的部分，有时候呢，也要适当的摸摸头，才可以让这个。 合合作的关系呢，可以更加的长久顺利哦。而这个礼拜属龙的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于得心应手的一周，大部分的事情呢，你都非常的能够照你自己的方式调理呢，去顺利的完成并达标。 所以，在这个礼拜，如果有想要拿下的业绩业务，请务必赶快在这一时出马喽。当周属蛇的朋友要留意的天数有两天，请记得要注意头尾，也就是周一以及周日。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在当周是属于贵人关照的一周，而这个贵人关照呢，也会代表的是大家呢会非常非常的。 照顾你的需求，所以老师也会建议呢，我们属马的朋友务必呢，在这个时候呢，如果你有什么这个需要人事的调动啊，或者是需要多一点的这个人呐、人力呀，哦，或是资源呐，不妨都可以在这个时候呢，踩这个点，顺势的把它提出来当要求，这样子你可以做事呢，更加的顺心如意，一帆风顺哦。 这个礼拜属马的朋友呢，也没有需要留意的天数。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是逢得机遇的一周，而这个逢得机遇呢，会代表是你可能会眼前有很多很多的机会，包括可能是转职啊，或者是说呃别人转介绍的的一些机会啊，投资项目啊，不妨都可以呢。 就是多花点心思呢，去了解，然后去做设备，再去做决定哦。有的选择的时候呢，有的时候也是一种，呃，可以让你分摊掉风险哦，你才不会一箩空的呢，把所有的项目都压在同一个篮子里面。而属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，你的机遇呢，通常都会是来自于你的晚辈或平辈哦，所以请不要小看他们的人脉圈哦。 这个礼拜你们要留意的天数有两天，一个是周一，一个是周五。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜呢是属于迎来挑战的时间点，而这个通常会代表是你有想要做的事情很多，可是呢你又要被时间给牵制，很多的行程都必须要一一的去做确认跟。 跟完成会建议你在这个时候可以先把它列出来，然后按照轻重缓急的顺序，慢慢的、慢慢的，啊，可能就是逐步的完成。啊，虽然时间看起来会好像没有办法当下立刻完成，但是很多事情都能够同时进行哦，也可以在预期的日子内呢做到你要的效果的。而在这个礼拜呢，属猴这友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。 下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于谨慎尤加的一周。这也会意味的是，在这个礼拜不建议你们做太多的决策或者是决定。那会建议呢，如果在处理一些相关的文件，我们在受理的时候呢，或者是在呃核准的时候，都要尽量的多看几眼，确定没有这个任何的问题呢，才可以。 天脏哦，而当周呢，属鸡的朋友有留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜，请务必要远离八卦，而这个八卦呢，就很像是非圈哦，很容易会变成台风尾，所以千万不要去跟人家在茶水间呢，你一句我一句，这样子很有可能最后呢。 把柄都是落在别人的手上，因为呢，别人其实只是借由这样的一个方式呢来探你的这个口风，所以请务必要注意一下哦，防人之心不可无。而当中呢，属狗的朋友要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到竞争激烈的一周，而这竞争激烈，往往都会让你觉得我就差那临门一脚，所以请属猪的朋友务必呢要再多几分的努力，因为很有可能如果名额只有第五个，你就刚好是被取第一个，这样子好吗？所以多一点的努力就可以让你呢安全的上位哦，这个礼拜。 属猪的朋友要留意的天数，有一天是周四。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第一名是我们属牛的朋友；第二名呢是我们属蛇的朋友；而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜是很适合去展现你的活力以及你的观点。你可以讨论一些时事，或者是透过一些。 呃，讨论一些电题呀、电那个电影啊，或者是戏剧啊，来引起共鸣，来让对方呢愿意跟你呢一层一层的，让你更了解他的一个喜好哦。而在这个礼拜，也很建议呢，你们可以去讨论一些，比如说可以让你们的心思上有相关觉醒的话题，比如说一些心灵小测验，来互相更了解，是说哦，原来你是属于什么样的性格，而原来我是什么样子，原来我们是。